Hola. Hola, ahora sí. De acuerdo. Bueno, buenas noches, amigos, amigas, compañeros, compañeras, familiares, compañeros de Manuel Barros, rapaz de aldea y compañeros meus, eh, son dos generaciones que nos juntamos hoxe aquí en este acto de eh, entrañable de recordo eh, eh, familiar, pero tamén recordo das loitas eh, eh, pasadas. ¿no? Primeiro quero agradecer a, a Unión Comarcal de Comisións Obreiras que colaborou activamente na convocatoria e na organización deste acto. Quero agradecer a Museo de Arte Contemporáneo de Vigo, Marco, eh, é unha grande satisfacción para mí, eu creo que para vos tamén, que isto que foi un centro de represión sea hoxe un espacio de cultura. E no día de hoxe, 18 de febreiro de 2014, un centro de memoria histórica a maneira de América Latina, onde fan dos lugares de represión centros de memoria histórica. Aquí estamos longe eso, aínda Pero no día de hoxe, 18 de febreiro do ano 2014, o Marco de Vigo é un centro de memoria histórica para os traballadores e para todos os demócratas. Eh, veremos dous cortos antes da película. Un primeiro corto de, de 8 ou 10 eh, minutos que fixo eh, Suso Moreira Eh, Suso Moreira é fillo de Antonio Moreira. Antonio Moreira era con meu pai traballador e músico. Antonio Moreira era eh, barbeiro e músico. Meu pai era traballador do sector naval e músico de fin de semana. Suso fixo eh, un corto coa grabación que Steve Scler fixo da presentación do libro de meu pai eh, o rapaz de aldea Memorias dun traballador 1918-1976 que presentamos no ano 2008 na Casa do Libro. Será eh, un corto para recordar o libro no que se basea a película que imos estrear hoxe. Logo, vai un segundo corto de, de 11 ou 12 minutos coas intervencións que Pepe Cameseñe tivo na presentación do libro en Vigo no ano 2008. É un pequeno homenaxe que facemos hoxe a, a, a Pepe Cameseñe, eh, o noso pésame e o noso cariño para Antonio o irmán Semedo, que está aquí con nós, ambos traballadores de Barreras, e Pepe, como sabedes, un dirigente histórico das comisións obreiras de Vigo falecido recentemente que recibirá o 22 de marzo dentro de un mes unha grande homenaxe no Centro Social de Caixa Nova na rúa Policarpo e Sanz. Logo ven a película, que é o plato forte deste acto. A película é unha vida comprimida en 30 minutos dunha persoa igual ou parecida aos vosos pais e a vosos avós. Un traballador común, como non me, calvo, non me canso de insistir, un traballador normal, pero eso sí, con conciencia política, con conciencia de clase. Un traballador do século eh, como miles dos que nos axudaron nos anos 60 e 70 especialmente na loita contra a dictadura pola reconstrucción do movimento obreiro, pola reconstrucción da esquerda, pola reconstrucción eh, da democracia. En fin, non vou falar máis, o, o importante é ver a película, dis, dis que unha imaxe vale máis que mil palabras, eu poderia decir que unha película vale máis que mil discursos. Esa película vamos a ver despois dos dous cortos, gracias a Marcia de Steve Scler que falará ao final un realizador inglés que para as circunstancias da vida os anos pasados estivo aquí con nós e nesta alianza galego-británica pois nos permitiu dar, producir esta xoia eh, cinematográfica que é un traballador eh, do século eh, 20 En fin, eh, máis nada, agradecer a vosa presencia e, e vamos disfrutar eh, do cine.